အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုသားသမီးတွေနဲ့ပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေကလွဲမှားတဲ့ development တွေမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်လွဲမှားတဲ့မှားရင်းတဲ့ဟာတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆို demand ပေါ့နော်တောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုတောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကလေးကလိုက်နိုင်သလားဆိုတာကြည့်ရမယ်လေကလေးဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ဖက်ပေါ့ကိုတောင်းဆိုချင်တာကိုတောင်းဆိုကြည့်ပါကလေးနဲ့လိုက်ရောမယ်ဆိုရင်ကလေးဒီဉာဏ်ရည်အဖြစ်မကောင်းဘူးဟာမင်းဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုရဲဆရာဝန်ပုံအာဆရာဝန်ကြီးတာဆရာဝန်လုပ်နော်ဆရာဝန်လုပ်နော်ဆိုပြီးတော့ထပ်တလေးလေးပြောတယ်ကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မေမေပေပေတို့ကငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားငါကတော့မေမေပေပေတို့ကိုချစ်ရမရောက်တော့ဘူးလားဆို तू အားငယ်တတ်တယ် तू မှအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစား တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးမှာညံညံတွေဘလောက်ရှိသလဲတကယ်ကလေးကဖြစ်နိုင်သလားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရည်အသွေးပေါ်မှာမူတည်ရင်လည်းကလေးကိုတောင်းဆိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကဝါသနာလည်းမပါဘူးသူလည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေမိမိဖေဖေတို့ဒီနားလေပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့မတောင်းဆိုကလေးဘာဖြစ်ဖြစ်သူကသူကိစ္စမရှိပါဘူးဘာမှမတောင်းဆိုတာဒီလည်းပဲဒါဒီလည်းပဲ faulty development ဆိုတာကလေးတယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှားသွားနိုင်ပါတယ်မှားသွားနိုင်ပါတယ်တောင်းတော့တောင်းဆိုရမယ်ကလေးကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမလဲဆိုရင်ကလေးဖြစ်ချင်တာကလေးဖြစ်နိုင်တာကိုမိမိတို့ဒီတောင်းဆိုပါလုံးဝမတောင်းဆိုတာလည်းမရပါဘူးမြင့်ပြီးတောင်းဆိုတာလည်းမရပါဘူးနှိမ့်ပြီးတောင်းဆိုတာကလေးကအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့တော်ပြီးမင်းလာအာတော်ပြီးဝိစာသိပ်ပြန်မဲ့သွားနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးရဲ့အည်အသွေးပေါ်မှာကလေးဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီ ညစ်ပြီးတော့သူနဲ့တိုက်နေတဲ့ဟာကိုတောင်းဆိုဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီဟာချက်ပြီးတော့တခါလဲဟိုဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကလေသမီးက10တန်းနဲ့အမှတ်အကြောင်းလေးသူမေးထားတယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်เนาะသမီးသမီးကသမီးက10တန်းနဲ့เนาะစေးတက်ကတော်2019ကစေးတက်ကတော်ရမှတ်ခဲ့သူကနည်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းခလေးကဘယ်လိုနှိမ့်သိမ့်ပေးရမလဲခလေးကလည်းစေးလိုချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းစောစောကပြောသလိုအမှတ်ကနည်းသွားပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ မနှစ်ကအမှတ်နဲ့ဒီနှစ်အမှတ်လည်းမတူပါဘူးမနှစ်ကအမှတ်ဒီမြင့်နေပြီမဲ့လို့ဒီနှစ်အမှတ်နေရင်လည်းနေမှာပါလိုချင်တာကိုအရင်ဆုံးလျှောက်ပါသူကစေးတက်ကတူလိုချင်တယ်စေးကိုအရင်ဆုံးလျှောက်ပါဒါပေမဲ့ဒါမတော်တဆမရဘူးဆိုဒုတိယဟာဒီကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုလျှောက်ပါ ကိုဝါသနာပါတာကိုလျှောက်ပါနောက်ဒုတိယတစ်ခုလျှောက်ပါဒါမဲ့သမီးကိုလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီသမီးလေးကဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘာပဲရောက်ရောက် ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာဆိုတီချယ်ကြီးဆိုပါတော့တီချယ်ကြီးဒီ psychology အရင်တော့ psychology ဆိုတာကတီချယ်တို့ခေတ်က psychology ကရိုးရိုးတီချယ်တို့ဟိုဆယ်တန်းအောင်တော့ကျတော့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလေဝိဇ္ဇာဘွဲ့ပေါ့နော်ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘွဲ့ဒါပေမဲ့ psychology မှာထူးချွန်အောင်တခြားဝါဒနာပါလားစေးဒီကလေးတွေပဲဒါပေမဲ့ psychology ယူလိုက်တယ် psychology ယူပြီးတော့ psychology မှာထူးချွန်အောင်ထက်မြက်အောင်တောက်လျှောက်လုပ်သွားလိုက်တယ် ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါဟိုဒီချယ်ကြီးက professor မယူလို့လေ professor နေမပြောင်းနေလို့တွဲဘက်ပေါမောကတယ်ဒီချယ်ကြီး professor နဲ့ပဲနော်ပြင်ဆင်ယူတာဆိုတော့ဘယ်နေရာဘာရရကိုရတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်ထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ် CFM caring for well-being